қайырлы күн баршаңызға атырау әуесқой балықшылары және атырау тұрғындары мынау білсеңіздер біздің көпірдің асты центральный көпірдің асты енді ә, мостының астынан балық аулау былай тұрсын тіпті өтуге де болмайды бұл жер э, бұның астынан ық болғаннан кейін бұның астынан майны пайда болады сосын ә, жаңағы ағыс қатты бұл жерде міне қазір көрсеңіздер мынаның бәрі майна яғни өтуге қауіпті мұз жұп жұқа қазір көктемнің бірінші бірінші наурыз енді осыдан әрмен қарай күн жылынай береді сол себепті мен мына жергілікті атқарушы органдарға айтқым келіп отқаны полиция және ЧС ә, мына мосттың астын неге лентамен қоршап тастамасқа неге қоршап тастамасқа табличка салып жаңағы өтуге болмайды ә, қауіпті деп табличкамен мына жерден бәрін қоршап тастаса нұр үстіне нұр болар еді өйткені сіздер білсеңіздер мына жұмыскерде ә, екі адам екі балықшы кетіп жатқан кезде суға батып кеткен болатын біреуі аман есен шығып екіншісі қазір енді әлі денесі табылған жоқ міне сол себепті мына мосттың астынан өту өте қауіпті бұл жер майны әрі ағысы қатты бұл жердің сол себепті мына бүткіл атырау тұрғындарына ескертпе яғни